कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में मोदी सरकार का अंतरिम बजट जब पेश किया तो बजट में मोदी सरकार ने नौकरी पेशा युवाओं किसानों और महिलाओं के लिए राहत का पिटारा खोल दिया बजट भाषण के दौरान पीयूष गोयल की हर लाइन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेज थपथपाई गई और सबसे बड़ी बात यह है की जब गोयल ने कहा की हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई तो मोदी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने जोर जोर से मेज थपथपाई जब वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में छूट की घोषणा की तो पूरे सदन में मोदी मोदी के नारे लगने लगे जी हाँ